Good morning, Mr. and master Lynch. It's uh, October 17, 2021, it's uh, Sunday here in Naples, 66 uh, Fahrenheit around 19 uh, Celsius. E questo significa che uh, sì, è quella giornata veramente, veramente, veramente, veramente mite questi giorni in questo periodo, ma sempre caratterizzata da quel freddo poi in più sempre nel rispetto al periodo e oggi pensavo innanzitutto al fatto dell'anniversario di matrimonio dei miei genitori, 29 anni e volevo vedere insomma due pezzi alla tastiera ma il video scalerà credo da martedì se non a mercoledì perché ho dovuto caricare un altro video abbastanza lungo, <laughs> lunghissimo direi magari per maggiori informazioni metto altre informazioni in descrizione e questo video già doveva essere caricato l'altro ieri ma ha avuto dei problemi, doveva caricare ieri, ha avuto dei problemi, ovviamente ha caricato questa mattina e poi devo anche caricare un altro video dopo questo video che ha caricato <laughs> e oggi eh, ed eh, è scalato dopo due giorni e dopo quest'altro video poi e eh, dopo quest'altro video eh, poi caricherò quello per i miei genitori quindi mi spiace un po' per il ritardo ma eh, fatto tutto il possibile per anticipare questi video ma non è stato possibile eh, però oltre a essere l'anniversario dei miei genitori eh, potrebbe anche, oggi potrebbe anche nascere la prima figlia di mio fratello più piccolo di me e quindi potrebbe esserci diciamo un doppio festeggiamento uh, mio fratello è un po' più piccolo di me, un anno e nove mesi anche se sui figli uh, sul matrimonio, già ho detto mm, in un riporto qualche giorno fa, qualche settimana fa, che cosa ne penso, una mia visione, ma magari forse ne aggiungo di nuovo qualcosa in descrizione, una visione anche comunque filosofica direi, sul matrimonio, su, comunque <laughs> diversa in generale, la mia visione in generale è diversa da quella del 95% delle persone, uh, <laughs> e, però comunque eh, grandissima cosa qualora questa bambina dovesse nascere lo stesso giorno, insomma, per loro penso una, una bellissima cosa questo festeggiamento, diciamo, in concomitanza. Poi pensavo al fatto che oggi mi sono svegliato più tardi del solito, ma ero convinto di alzarmi sempre alla stessa ora, infatti più o meno mi ero svegliato alla stessa ora, ma poi sono alzato praticamente all'ora di pranzo, qua è ora di pranzo in Italia, e eh, vabbè, capita, eh, mi sarà capitato due o tre volte. Tutta la mia storia finora, <laughs> così tardi, ma probabilmente sono così stanco, ero così stanco per la gestione del mio canale YouTube, che in realtà ne ho quattro, e eh. capita a volte, tanto spesso faccio questi orari a livello di andare a dormire, insomma, anche alle 5 alle 6 di notte, ma è bello che non vengo neanche ricompensato, non ho quei requisiti tali per monetizzare, molta gente mi dice che dovrei avere più di 1000 iscritti anche di più, ma purtroppo le regole di YouTube funzionano in una certa maniera. Uh, anyway, I suggest see from the window. Today uh, we don't have those beautiful blue skies and golden sunshine, it's uh, uh, eh, partly cloudy for mm, me also uh, eh, è molto coperto in realtà come ho visto molte nuvole e, uh, ma potrebbe anche piovere credo nelle prossime ore ma sempre tutto cambiare io credo però l'indirizzamento sia quello ma vedremo, certamente resterà coperto con le nuvole, almeno credo. But as always, we will see said this so from the mythical window with the car at the curtain this is beautiful car at the curtain today behind me and it's a green roller shooter and finally from my mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Have a great day him and everyone too